इसका नाम तफ़ी है ये कुछ दिन पहले यहाँ आया था और इसको बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी इसके कुछ अंदर के ऑर्गन्स भी बाहर आए हुए थे तो ये आवारा कुत्ता नहीं है इसके पिताजी इसको लाए पिताजी मैं इसलिए कह रहा हूँ मालिक नहीं क्योंकि मालिक तो माल का होता है ना ये तो जीव है और वो इतना इससे जुड़े हुए उन्होंने कहा मैंने इसको बच्चे की तरह पाला है वो बोलते बोलते बिलख के रोना शुरू कर दिया उन्होंने बहुत इसकी सीरियस कंडीशन थी पर उनको मैंने ढांढस बताया कि आप चिंता मत करिए हो जाएगा ठीक डॉक्टर अंकित हैं बॉबी है साहिल है राधा है ये कर देंगे अंदर से मैं खुद डर रहा था पर उन्होंने करी सर्जरी इसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब ये पेन किलर्स पे है एंटीबायोटिक्स पे है अब ये रिकवर कर रहा है यहाँ पे तो दर्द में है थोड़ा घबराया भी हुआ है पर ये ठीक हो जाएगा तो जिस दिन ये आया ना और मैंने देखा कि ये कितनी तकलीफ़ में है और इसके पिताजी कितना तकलीफ़ में है उस दिन देख के मुझे एक लगा मैंने थोड़ा छोटा महसूस किया क्योंकि ना उससे ठीक पहले मैं घर में तू तू मैं मैं हो रखी थी और मैं बड़ा आग बबूला हुआ हुआ था छोटी सी बात थी मेरा चाय का गिलास जो है वो मिल नहीं रहा था किसी ने इधर से उधर रख दिया था और मैं बड़ा तकलीफ़ में था तो जब इसको देखा तो एक ही मुझे थोड़ी शर्म सी आई कि ये तकलीफ़ है जिस चीज़ को मैं अपनी सफरिंग बता रहा था वो तो सिर्फ मेरी कल्पना में है पर यह हकीकत में तकलीफ में था इसके पिताजी हकीकत में तकलीफ में थे तो मुझे लगा यार कि हाँ मैं करता हूँ मदद करता हूँ मेरे आसपास इतने जीव हैं जो दुख में हैं और मैं इनकी मदद करता हूँ पर ये भी मेरी मदद करते हैं क्योंकि पता लगता है ना कि भाई ये असल सफरिंग है फिर दूसरी बात यह कि हाँ कई बार जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं चाय का गिलास तो छोटी सी बात है कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं पर थोड़े टाइम के लिए ही सही जब आप किसी और की समस्या से जूझते हैं ना तो आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं एक पर्सपेक्टिव सा मिलता है तीसरा ये जब आप किसी ऐसे की मदद करते हैं ना जो दिख रहा हो कि वो सफ़र कर रहा है बड़े दुख में है और जब वो आपके सामने आपकी मेहनत से फिर वो ठीक हो जाता है तो एक मन में बड़ा एक संतुष्टि सी आती है आपको लगता है कि हाँ यार मेरी मेहनत सफल हुई तो लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य है जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो बड़ी कंपनियों में लगे हैं वो बड़ी कंपनियों में और उनको बड़ा बनाए जा रहे हैं वो बड़े सारे हैं उनमें से डिप्रेशन में भी रहते हैं वो इसीलिए उनको लगता नहीं कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य है वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई पॉइंट नहीं लगता उन्हें तो इन्हीं तीन चीज़ों के चलते मैं कहता हूँ कि यार डूइंग गुड फील्स ग्रेट जैसे खाने का स्वाद शेयर करने से बढ़ता है वैसे वीडियो का इम्पैक्ट भी शेयर करने से बढ़ता है so please like share and subscribe